hayatı yaşarken vardı yalancı kardeşler Hani şimdi neredeler menfaatçi kardeşler. Dur bir dakika kardeşim anlatacağım her şeyi Yalan dolan olsa da o kız beni sevmişti Umutlarım vardı benim yarınlarda bıraktım Şimdi ise bugünün yarınını istemem Acıların içinde günler geçmek bilmiyor Acıların içinde günler geçmek bilmiyor Allah İyi dinle kadın Ben seninle hayatı yaşamayı öğrendim Ne oldu da çekip gittin eller sevmez ben gibi Belki beni unutmuş ona tercih etmişsin Gece oldu yine bizim yıldız gözüktü Senin bana geri dönmem gereksiz bir ümitti Zamanlar geldi geçti ümitlerim tükendi Zamanlar geldi geçti ümitlerim tükendi Kaçıncı şarkı değişim Kaçıncı terk edişin Terk etme dedim Bırak uzaklaştın Gel dedim niye lan Ardına bakmadın Ardına bakmadın Döneceksin biliyorum Ve o günü bekliyorum Yalan değil harbi Yaşattığını yazıyorum Yatmıyorum aklımda Seni çıkaramıyorum Basit görme kadın Maddeyi bırakamıyorum Bırakamıyorum Sesleniyorum lan Duymuyor musun beni Kırarsın beni Mutlu ederek sanki başkaları seni Vazgeç diyorsun benden Vazgeçer miyim lan senden Hiç korkmadım zaten Antiyi devirmekten Zarar verirdim madde Ama yine ecerdim Umruna değil ki Zaten zarar görmem Zarar görmem Seni görünce kalbim yerinden çıkardı Yüzüme bakmadı Fehmi Ejder Ve ben Sırınlı Kadir 2018 Burası Şanlıurfa Hekka Records Bu parça en derliyim yeter küçüğü armağan olsun Hadi Hadi baba